Good evening mga neighbors and mga kabarangay. Uh, there were, may mga nagtatanong po tungkol sa solar panel dyan sa harap ng bahay namin. Sabi ni Kuya Jet, so uh, naisip kong gumawa ng video uh, para kasi marami daw nagtatanong gusto magpakabit o nagtatanong curiosity. So uh, dyan sa harap po ng bahay namin, nilagay ko lang dyan sa, ano, sa baba. Pero pag nagmawer sila, bago sila mag-mower, kailangan ko itaas din sa ibabaw ng bintana. Magiging parang shield or something. Iniisip ko pa lang kung paano gagawin. Pero gusto po namin makatipid ng kuryente. So, ang layout po niyan ay yung solar panels naka series siya ng dalawa. So, bali pang 24 volt na system yan. Tapos yung 24 volt na marami, may dalawang 60 watts, may dalawang 50 watts, may dalawang 30 watts yata dyan sa labas. So mga 60 plus 60, 1, ito 60 eh, plus 60, 120. 60 plus 60? Uh, 50 plus 50, uh, 220 na. Plus dalawang 60, 220 plus 60, 280 watts na to 80 watts po yung solar na nakalagay dyan sa labas. And ang voltahe lang po niyan ay ang VOC niyan, voltage open circuit ay mga 44 volts. So hindi naman yan makakuryente. Uh, parang welding machine lang yan yung voltahe. Pero yung amperahe niya, depende sa dami ng ulap. In short, <clears throat> magkano ang natitipid namin sa kuryente may metro po yung aking grid tie inverter. So, tiningnan ko bago nung gabi, pinicturan ko. And next night, pinicturan ko yung unang kalahating araw kasi tanghali ko yung kinabit. Yung kalahating araw, pinicturan ko. Nung gabi, pinicturan ko. Parang ano, 2 <laughs> pesos and 50 centavos kalahating araw. Nung kinabukas ang araw po, so pinicturan ko nung gabi. Next day, buong araw yun, pinicturean ko rin ng gabi yung ano kasi nakalagay dun what hours so kung 985.58 watt hour uh, ah, 984.97 eh, yata 87 nung unang araw nung pangalawang araw parang 985.20 something so uh, ang nagawa niya ang kilowatt hour sa isang araw mga 0.5 or 0.2 lang yata or something so yung, isa, yung 0.2 kilowatt hour <laughs> i-multiply mo sa 10. Kasi da, parang mga 10 peso per kilowatt hour yata binabayaran natin sa Meralco. Sa school. So, pag multiply mo yan, makikita mo kung ilan kilowatt hour per day ang na-produce ng solar and ang nabawas din sa bill ng electric electricity nung nandito sa ano, nandito sa circuit sa kontador namin. So, nung kalawang araw ay parang 5 peso. Palagi ko maraming ulap. Na ikatlong araw, parang umabot siya ng 8.8 peso per day. So pag kinompute natin yun, ang kung 10 peso per day ang kaya, kung lang ha, 300 times 30, 300 peso ang natipid per day, uh, per month. Pero kung katulad yan, minsan 2 pesos lang, minsan 8 pesos, minsan 5 pesos. Kung 7, kung 5 peso, ibig sabihin 150 peso lang per month ang matitipid. Tapos kung <clears throat> kung 750 o 8 pesos, mga 180 peso per month ang matitipid. Kailan pa yung break even niya return of investment? Magkano yung ginastos ko? Noong unang panahon, so ano yan ah, na 200 Ilan nga yung sabi nga din? 280 watts 60 plus 20 280 watts uh, ah, 280 watts, nung binili ko yung mga panel na yan, ang presyo pa ng solar panel ay 20, uh, 55 or 50 peso per watt. So, ganun kamahal yung times nyo na lang. Plus yung grid tie inverter, ang bili namin yan ni Sir Nolly ay 14,000. Noon yun, kasi may limiter yan kaya mahal. Pero ngayon sa Lazada, mga 2.8 na lang yan. Yung 600 watts na ano. So, pag compute-compute nyo na ganun, makakompute nyo kung kailan kikita <laughs> yung iyong grid tie inverter na solar. Ang gusto ko lang ay ginawa ko po itong video na to kasi gusto ko lang wag niyo ulitin yung mga mali ko. <laughs> Yun. Ang una kang mali ay bumili ako agad. Ngayon, 2.5 na lang ang 100 watts na solar. Noon, 5,000 kasi 50 peso per watt nga eh. Ngayon, 2, 2, 25 peso na lang per watt ang solar panel. So, yung iniisip ko na uh, ah, kapag nagkapit ako ng solar, ganito matitipid ko every month. <clears throat> Mas mabilis pa yung pagbaba ng presyo ng solar panel kaysa dun sa kinita ko dun sa solar panel na binili ko na akala ko pinakamura na dati. <laughs> so, so si Sir Noli, bumili siya after one year yata. Ang naabot lang niya, ang gastos lang niya sa 100 as a 400 watts na solar panel plus 14 uh, ah, plus uh, ah, 600 watt na grid tie inverter ay parang 35,000 lang yata yun ako ang nagastos ko parang 50,000 tapos ang na-contribute lang niya every month is 200 peso 100 peso so kailan pa yun magbe-break even di ba may isa pa akong pagkakamali na sana hindi niyo ulitin yun ay mag-battery <laughs> mag-battery oo kasi pag may battery ka, may cost din yung battery. Libre yung generation, di ba? Yung solar panel, 20 years mapakinabangan mo yan. So, pero kapag sinabi niyo 100 watts, 50 lang ata yung makikita mo, makukuha mo dyan. Based on real life, ano, ah, yung mga nagsasabi na mas mataas, bigay nila yung number and tingnan niya na kung totoo. Pero usually gusto lang yan makabenta ng panel sa inyo. And yung mga nagkamali naman, ayaw nilang aminin na nagkamali sila. Gusto nilang patunayan na, pero hindi sila magpakita ng number. Yung presentation ko po, gusto ko i-enumerate yung mga number para ano, kasi ang energy, kung hindi kayo marunong magbilang ng energy, para kayo pumunta sa palengke, hindi kayo marunong, magbilang ng pera. By tambak lang kung gaano kabigat yung coins and gaano kakapal yung mga bills. Ngayon, kung magsa-solar kayo, dapat marunong kayo magkwenta <clears throat> ng energy at saka ng watt hour, ganyan, amperes and watts. So, para kayong hindi kayo nagsusugal, alam niyo kung anong nangyayari talaga kasi most of the time you are just curious. Mabuti naman yun, pero mas maganda pag hindi natin ulitin <laughs> yung mali ko. So, ang problema sa battery, may depreciation cost ang battery. Yung solar panel, ang depreciation niyan, pwede mo i-divide in 20 years or 30 years, 25 years. So, insignificant. Ang battery, ang depreciation cost ng battery, ang laki. Although, pag mineasure mo lahat ng <clears throat> energy storage <clears throat> na klase ng battery, yung cadmium, lead, lead, leon, yung <clears throat> lead acid, ang pinakamababa na na price per kilowatt hour na, na storage ay lead acid. Yung ginagamit natin sa sasakyan, <clears throat> ginagamit ang mga solar. Pero, pag kinumpute mo, halimbawa bumili ka ng 3SM sa, sa car, ang bili mo ay 3,000. Ano yun? 70 ampere hour yun. I-multiply mo yung 70 ampere hour sa 12 volts, makikita mo kung ilang watts ang kaya niya ma-store. Less than 1, multiply natin 70 ampere hour times 12 volts. 800 4.840 lang. Hindi kaya ng 1 kilowatt hour makastore yung ano, car battery na 3SM. Ang cost niya ay 3,000 peso. Pinakamura na yan. O 2,7. Yung pag natatawaran pa. Tapos ilang beses mo yan pwede i-charge, discharge. Lahat ng lead acid, pare-pareho chemistry yan. Kahit na enduro yan at saka ano mas malakas lang yun mag-start. Pero ilang charge cycle ang kaya niyan? Mga 200, 300 2600. Siguro yung mga mas mahal na, ano, mas high quality. Yung mga 600 charge discharge cycles. Ibig sabihin niya, i-full discharge mo, i-full charge mo. Kaya every 3 years or 2 years or 5 years, kailangan natin magpalit ng battery ng sakyan kasi yung start mo, under mo, start mo, under, it eh, consumes charge cycles of the battery. So, sa 3,000 mong battery, i-divide mo by, halimbawa, ilan expected mo charge cycles? 500. Sabihin na natin 300. Di ibig sabihin, isang charge cycle mo ay, ano, 840.8 uh, 0.84 kilowatt hour lang. Di ba? Kasi yan, oh. So, kung <laughs> lumalabas yan, parang 5 peso o ano, per charge discharge cycle. Kasi yung 3,000 mo, i-divide mo by 300 hindi 10 piso. Tama ba? 3,000 over 300. 10 pesos, di ba? Kung 300 times mo lang yan pwede i-charge, discharge bago masira. Di mga 10 peso per charge, discharge cycle. Di ba? So, kasi uh, pagka 300 mong charge discharge, hindi na magamit yung battery, mahina na o wala nang kwenta. Mas, la, mas, mas marami nang kinilalagay kaysa nakukuha. So, yun yung limitation. Merong depreciation cost ang lead acid battery and standard na yan sa industry, nakalagay sa mga documents, one, parang $50 per kilowatt. Ah, 50, $1 per kilowatt, sorry. 50 peso per kilowatt o $1 per kilowatt. Kaya pag nagko-compute sila kung anong energy, dam, uh, <clears throat> ano pang mga energy, geothermal, uh, nuclear, battery na ganito, battery na ganito. Pag tiningnan nila yung lead acid, nasa ang estimate ng mundo sa mga technology ngayon ay $1 dollar per kilowatt hour. So, mga 50 peso. Actually, mahal yata 50. Kasi yung compute natin parang 10 peso lang eh. <clears throat> so, mas mura yung compute natin. Pero, magkano ang kilowatt hour sa Meralco? 10. Di ka na bumili ng 10,000 uh, solar panels hindi ka bumili ng charge ng grid tie inverter. Pero 10 peso rin <laughs> naman yun sa Meralco. so, kung totoo yung in nila, na, eh, hindi ko alam kung mali yung computation ko. Kung sa global, nakita ko kasi yung document eh. Kung talagang $1 dollar per kilowatt hour yung lead acid battery na magaganda, eh, 50 peso per kilowatt hour storage pa lang yun. Hindi mo, yung libre mong generation, hindi mo na-compute. So, in short, mas matipid bumili ng kuryente sa Meralco kaysa kumuha ng libreng energy sa sun, gumastos ng solar panel, at gumastos every 2 years or 3 years ng battery. Battery pa lang, lugi ka na. Mas mura ang battery, ang Meralco kasi walang battery. So, may sense lang ang solar panel with battery kung walang kuryente or papatay-patay pang UPS. Ano ba, sa Mindoro, hindi maasahan ang kuryente o kaya kung saan man. Yan, ganyan. So, yun po yun. Kaya ang ginagawa ng SM, ginagawa ng mga mall, grid tie inverter. Yung grid tie inverter, kino-convert niya yung DC na solar ano, solar energy. Kino-convert niya, may microprocessor na nag-switch on and off. Tapos kinasaksak yung grid tie inverter sa grid, saksakan na 220. Tapos alam niyo ang rule sa electronics, kung saan mas mataas ang voltahe, eh, din manggagaling yung ano, amperahe, di ba? Di ba sir, 7? So tinataasan niya, minomonitor niya yung wave na binibigay ng Meralco. Da tapos dahil kaya naman ng microprocessor na ang bilis-bilis na, megahertz, megahertz na, mura-mura pa lang. Tinitingnan niya yung 60 hertz kung, kung tumataas bumababa. At pag tumataas, tinataasan niya mas konti. Kinukuha niya yung energy dun sa solar. Kaya, mababawasan yung ikot ng kontador mo. Imbis na kukunin dun sa mineral ko, dun kukunin sa solar mo. Kasi alam niya kung kailan tataas, kailan ibababa, ganyan. Tapos, nag, may protection naman yan. Paano pag walang kuryente, magpuproduce ba yan? Siyempre, dahil minomonitor niya, pag wala siyang nakitang voltahe, hindi niya dadagdagan. Kaya may safe yung mga nag-aayos ng kuryente kahit nakasaksak yung grid na inverter. Meron yung tinatawag na island protection para hindi makakuryente yung mga electrician. So, hindi magpuproduce kung walang 220. And wala rin kwenta yung grid tie inverter kung wala kuryente yung grid. Wala rin yan, patay din yan. So, ganun lang po. Kung mali man yung compute ko, <laughs> lugi pa rin. <laughs> yan ang explanation kung bakit ano. Pero yun nga, ang ang kita niya, ang brand lang hindi pakita, ah, ang break even niya mga 8 years. 8 <laughs> years. Break even pa lang, wala pang kita 'yun. Pero ang depreciation ang ang compute naman ng depreciation mo sa panel mga 25 years. Kaya naman may battery ka, dalawang taon lang 'yun, tatlong taon. Lugi ka sa battery kaysa ko. Kung grid tie inverter, 'yun, iwasan mo makidlatan yung mga grid tie inverter mo. <laughs> may kaibigan ako sa sa doon meron siyang mga 6,000 watts na ano na panels. Ang natitipid niya ay 6,000 peso per month. Pero ang bill niya ay 25,000 a month. <laughs> so nagkwentuhan kami tungkol sa magritta inverter. Nasisira yung magritta inverter niya sa overheat. So yun po ang mga curiosity sa solar panel. In short, mag-compute muna. <laughs> Otherwise, Uulitin nyo yung mga mali namin dati. Ayan po. Bye-bye.